Marisol Placer, my window hablas trazes filha e onde consigo ir my man e my glasses nube filha e onde consigo